àlàáfíà fún ilé yìí o àlàáfíà fún ilé yìí o. kí olúwa kí ó gbóhùn john ní ọjọ́ ìpọ́njú orúkọ ọlọ́run jákòbò kí ó dáàbò bo john kí ó sì kó rán ìrànlọ́wọ́. olúwa ṣagbára dọ̀tun o. Ah, alàgbà john. olúwa ṣagbára dọ̀tun o. Ah, báwo ni o ṣé dáadáa lẹ dá màá rí yín. ẹ rí mi èmi náà gbọ́dọ̀ fọ̀rọ̀ ara mi ṣe. Ah, ẹ rí ẹ̀mí ọlọ́run náà ló ń bá mi sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yín. ẹ ṣe ẹ kú sí olúwa lórí ètò àdúrà tí ẹ ń bá mi bá lọ hmm. pẹ̀lú àwọn wòlíì yín ó ní mo ní kí n kó báláǹsì wa this is thirty thousand. orí ẹ̀ náà làwọn báyìí. ṣó ṣó pé. ó pé. Ah, ẹ ṣe ẹ ṣe. ẹ wá dákun ọjọ́ monday tí ń bọ̀ wáyìí òun ni mo fẹ́ lọ fún interview a sì pọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí wọ́n mú mi ní interview yẹn kò síṣẹ́ lọ́wọ́ mi bí wọ́n ti dá mi dúró kò síṣẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó gbogbo àwọn ọmọ ti wà ní wọ́n ti lé wọn wá láti school ẹ dákun ẹ gbà mí ẹ gbà mí mo ńgbà tí mo ti dọ́dọ̀ yín mo ti mọ̀ pàdúrà mi ti gbà. àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdúrà yín yóò gbà ọjọ́ òní tí yín gbogbo ìdáwọ́lé yín yóò yọrí sí rere ah, ah. gbogbo ẹ̀dùn ọkàn yín Olúwa á ṣe mo fẹ́ kí ẹ fọkàn ara yín kẹ́ fi balẹ̀ olúwa ti fi yé mi wípé ọ̀rọ̀ yín ó ti dayọ̀ láti bí ọjọ́ mẹ́fà èmi àtàwọn wòlíì àfi epo kẹnu àfihàn kẹnu àfata kẹnu àfóúnjẹ kẹnu àfómi kẹnu bíríbírí àwẹ̀ la wà ọjọ́ kẹfà rí ọ̀la ní ọjọ́ keje kí wàá lóde tọ́lọ́hún ò ní gbàdúrà àdúrà ti gba ọ̀rọ̀ yìí ti dáyọ̀. hallelujah. ẹ́ẹ́sìlì. Ah! hallelujah. ọ̀fọ̀kànbalẹ̀. wọn kàn ní kí n sáré wá dúrọ́ọ̀pù báláǹsì yẹn náà fún yín ni mo ti fẹ́ mọ̀ lọ torí àwọn ibi ìkòwò tí mo fẹ́ yá ẹ ṣé olúwa ṣàgbára lọ́dún ẹ ṣé o àdúrà yìí ti gbà ó ẹ ṣé o. ọbẹ̀ náà láta lọ́ta wọ́n dà lẹ́nu hmm. chicken gan sọ́ọ̀fù. Hmm. ẹ pẹ̀lẹ́ mọ́ wọ́ọ̀lì mọ́. Ah! wọ́ọ̀lì mọ́ ẹ ń jẹun ni àgbo ẹjọ́ mẹ́fà tó kú dọ́kàn tí ó parí ah! fóònù ni mo gbàgbé àsóní tọ́lọ́run fẹ́ kí n rí kí tí mo fi wá ẹ ń jẹun. ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé. àlàyé wo. ẹ jẹ́ n ṣàlàyé. àlàyé wo. ayé mà le o. a ní ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún yín. ta la fẹ́ gbàgbọ́. alàgbàjọ. alàgbàwo. ó bó jẹ níwájú òjíṣẹ́ olúwa. owó mi dà owó mi dà. wọ́n lè máa lọ́rùn. ẹ wẹ́rẹ́ bọ̀m̀bọ̀ tẹ́ fowó mi rà. bàbá jẹ́ káwọn ogun ọ̀run bínú sí ẹ̀ wọ́n jẹ́ ní kankan wọ́n pé wọ́n jẹ́ yẹn irọ́ ni yìí ni yìí sì ni yìí sì ni bẹ́ẹ̀ yẹn sẹ́yìn yọ̀ọ́ jẹ́ gbajúmọ̀ ni wọ́n pa àwọn bọ́ọ̀sì mi wá ní ìsìn tí wọ́n wá yìí yín ni.